عليكم معكم سمر المير من جيك سبير وحياكم معنا في Geek Week number 3 أول خبر عندنا أن اشترت مايكروسوفت شركة Mojang اللي هي لصانعي لعبة ال Minecraft بقيمة 2.5 بليون دولار وأعلن نوتش رئيس الشركة أنه هو خلاص راح يترك اللعبة لأسباب شخصية تحسون ترك عشان يروح يحسب الفلوس أعلنت شركة سوني إن في احتمال كبير إن تضيف ألعاب PlayStation 1 و 2 و 4 لل PlayStation Now. I'm hoping إن يرجعون Pepsiman لأن that's gonna be amazing. حذرت شركة اي e اي من بيع ال coins في فيفا 15 وسمتها مخالفة رسمية اللي ممكن ينمسح ال account مالك اذا سويتها. واعلنت انها راح تلغي آه، خدمة ال trade اللي هي المبادلة بين الطرفين عشان بسبب سوء الاستخدام لهذه الخاصية أعلنت شركة Sledgehammer عن طور ال multiplayer الجديد في Call of Duty Advanced Warfare اللي اسمه Momentum اللي اشتهر في ألعاب Call of Duty 3 و4 والطور مشابه ل Domination بحيث أن على اللاعبين احتلال المناطق ولكن الفرق انها في خط مستقيم وكل منطقه تقرب اللاعبين لمنطقه الخصم مع اطلاق الاصدار الجديد للعبه World of Warcraft Warlords of Draenor صرحت شركه Blizzard انها راح تمسح اسماء اللاعبين اللي ما دشوا اللعبه من ثمان سنوات وهاي لان عشان تسمح لاي لاعبين إذا عندكم شخصية ما تبون تنمسح دشوا على اللعبة بسرعة ولوج إن عشان ما تنمسح شخصياتكم الحين ال part اللي بنعلن فيه الفايز من last week's competition اللي هي اذا فزت ب 5000 دينار ايش بتسوي فيهم؟ حصلنا وايد comment يضحكون وما قصرتوا بالكومنت لكن اكثر واحد ضحكنا هو يويو الحربي his comment كان اذا حصل 5000 راح يتبرع فيكم حق نفسه ضحكنا ومتنا من الضحك مبروك يويو خليكم معانا وتابعونا حق مره ثانيه ومسابقاتنا الجايه Like and subscribe. Bye bye.